谁？把浮云都的水，笑迎风飞，敌不过天公不作美。往事回味，不过是叹几回，日复日望，穿秋水，恕我愚昧。你爱着谁？幸福留进腰伤。